Termasuk di sini salah satu requestan di Instagram yaitu logat perak Kuala Kangsar episode 2 Nah ini daripada Kuala Kangsar TV guys Saya nak tahu macam mana logat daripada perak tu kan Ah Jap saya nak minum Milo dulu lah Alhamdulillah Kalau dah minum Milo pagi-pagi ni Segar <laughs> Okey langsung saja kan Saya sudah penasaran Macam mana istilahnya logat perak ha, eh, Selama ni saya akan dengar macam biasa Terengganu lah mana lah kan uh, Lepas tu logat-logat perak ni macam mana eh? Saya lupa-lupa ingat eh? ha, Jom kita tengok videonya guys Let's go Macam kulit cowok azam gelap ha. Siapa bani pandai-pandai kulit cowok azam gelap gelitak? Memanjar ni nak ah. Okey okey Jangan lupa guys like, share, komen dan subscribe ya Kuala Kangsar TV linknya di deskripsi. <laughs> Selain daripada kita nak teruskan dengan game kita yang cukup mencabar ni dengan Yaya ni. Sebenarnya trik ada trik nak tahu tentang orang Kuala ni kan. Hmm. Ada je trik macam contohnya apa nama ni Orang Kuala ni macam macam apa cakap tadi. Hmm. Dia akan terukkan benda tu. Hmm. Ha, terukkan benda tu. Kenapa kecil banget suaranya ya? minum kat kedai kopi apa Kejap guys, kejap guys. Emang oh memang kecil suaranya nih guys ya. Oke, okay, nanti bisa di ini digedein kayaknya guys ya. Oke, okay, memang kecil ini guys. Minum kan hmm. ha, dengan kawan abang Haji Serai. Hmm. Oke. Okay. Ah, ha, Haji Serai ni dia dia jatuh tangga dekat rumah. <laughs> Oh, ha, dia tangga ada apa eh kamu kaki dah bengkok ah. Ha. Ha aku jatuh tangga kat rumah. Ha. Oh, tu guling perin lah aku. Oleh. Ya, macam teruk benar jatuh tangga oh, je pun. Oleh, ha. guling perin. Itu skill orang Kuala okay. Limbang. Masih faham ya dengan logat-logat perak macam ni saya boleh faham ya jatuh daripada tangga tapi dibuat kayak lebih cepat sih kalau saya cakap. Sangatlah benda tu kan. Oh lang- langsung apa ah, bawah tak, awak tak boleh buat tu. <laughs> Udah ngerana gitu pun. Oh, macam teruk sangat. Pasal jatuh bayang. tangga je pun. Bukannya accident langgar orang ke apa kan. Oh, pada nak kiyok no dia. Macam ya. tangga je memang. Ya Allah, orang kuala kita ya. Jadi, Yaya, bersedia lah abang nak tulis sesuatu. Okey, bang. Hmm. Abang tulis ni, abang nak Jaya bagi dia punya kata, orang kata apa? Kata, kata ganda. Ah, kata ganda. Ha. Kata ganda lah kita, bang. Ha, ha. Betul, betul, betul. Okey. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Apa tawar. tu? Ha, ah, ah, tawar. Tawar. Tawar. Tawar. Ha, ah, tawar. Apa benda? Hmm, Tawar. Tawar. Tawar apa? Tawar Habio. Ha, tawar Habio ataupun uh, tawar Lesho pun boleh juga boleh jadi. Ha. Apa tu arti dia? Saya cakap dia teruk sangat kan. Padahal sebut tawar eh, benda tu tak ada rasa kan. Tapi ha, betul. orang Kuala kita nak teruk lagi. Tawar Habio, hmm. tawar Lesho. Hmm. Lagi? Ah, dilebih-lebihkan gitu ya guys. Ya, versi-versi kayak gitu ya. Tawar. Tawar. Ha, darat. Darat. <laughs> Ha, ha. kalau kau tengok ada yang admin apa? Admin kalau kasar TV yang tak answer mu, oh. dia post baru ni apa dalam kalau kasar TV tu yang uh, lorak yang dia sedutan daripada program TV tu kan. Uh-huh. Hulu kelo darat. Darat baru. Oh, hmm. dah tak tahu darat baru malu je apa. Tak tahu darat baru tu apa? Tak dengar tak tahu. Eh, tapi baru tu dia tahu mana-mana kawasan ataupun uh, perkampungan kita duduk dekat tepi-tepi sungai tepi kita panggil baru. Baru. Ha, macam tu. Ah, dia kata uh, betul lah. Betul tak bang? Kalau ke Kulu, Kelo. Oh. Ha, darat, baru. Baru. Hmm, baru. Lagi satu kalau kau sebut Kulu Kelo ni. Bila kita sebut ke, Yaya nak ke mana tu? Okey, itu bahasa baku dia. Yaya nak ke mana tu? Yaya kata Yaya nak ke hulu. Orang Kuala ni dia akan campur ke tu, dia akan campur dalam hulu tu. Dia jadi kulu. Hmm. Ah, oh, kulu. Ke kehili. Bahasa eh, Kili. Uh, eh, orang Kuala ni hello lah, hello. Dia dia akan campur ke dalam tu. hello Okey, oh, hello. <laughs> Iya ke? Ah, ah akan di Macam orang kampung awak. Eh, okey, okey, ah, okey. Ah, makan kenduri. Hmm. Ah, awak baru balik pada kenduri. Di mana? Ni kenduri orang dulu. Ah, di hulu. Di tu, di di hulu tu, di, itu masuk dalam hulu tu. Dulu. Dulu. Di mana? Delo. Ah, di hello. Ah, di Oh, iya. Yeah baru tahu asli baru tahu. Okey okey okey Pusing. Hmm. Pusing. Ha. Pusing, ha. pening. Ha. Pusing, pusing bahasa ah, ah, orang Kuala ni pusing lah. Hmm. D tu buang. Pusing oh, apa? Pusing. Pusing pening. Eh, pusing kali lah kepala saya ni. Ah, tak faham jugalah. Betul lah. <laughs> ke tu? Lah. Ada ada tidak eh, lah. Eh, itu, itu, itu lah. Itu saja. Pusing pening. Okay. pening. Ha. Pusing pening. Kalau, tapi kalau pening pula lain. Pening hmm. pitam. Oh. Pening pitam. Pening. Okey. Yaya hari ni. Uh, ah, Cua Azam suruh dia pergi um, ah, cari ayo apa nama ayo selasih di Kuala. Hmm. Uh, nak beli, buat beli selasih nak pancu hmm ayo kan. Hmm. Habis semua katuk kedai, orang tak berniaga. Ha. Pusing pening nyayang cari ayo. Itulah kegunaannya seterusnya. Okey, beda eh, ya. Siapa kalau dia kena nyanyi. Eh, eh. Ha. Gelap. Gelap. Gelap gelitap. Gelap gelitap. Oh, ah, Gelap gelap gelap gelitap. Gelap. Kalau di sini tu gelap gulita. Kalau di logat Perak atau Kuala Kangsar ni gelap gulit gelap gelitap. Gelap gelitap. Ha, macam tu eh. Tak, oi padel lagi. Bahasa bahasa bahasa bakunya gelap. Gelap gelita. Gelap gelita. Ha, gelap gelita. Ah, gelap tu, orang kuala nampak. Maknanya gelap sangatlah. Tapi orang dah faham nak sebut gelap, orang tahu lah. Macam kulit Cok Azam gelap. Ha. Siapa bawa ni pandai-pandai kulit Cok Azam gelap gelita? <laughs> Memang jari nak ah. Ha, tak ada Santo. Okey. Langgur orang kereta. Tu ya. Okey. Ha. <laughs> Seterusnya. Faham, faham. Lita. Ha, lintang. Tukang. Lintang. lintang. Hmm. Baca baku ni. Kuala punya lintang? Lintang kusur. Lintang kusur. Ha, ha. ah, ha. ha. lintang kusur. Lintang kusur. ni macam anak-anak kita. Kita bukan ada anak lagi ya. ha. <laughs> Lintang kusur ni contoh anak kecil dia tidur ya. atas katil tu. Pepok lerok. Ah, ha. melintang. Berselerok. Berselerok lah. Berlerok. Ah, berselerok. Lintang kusur macam itulah dia macam ni dalam bukang ke? Ha, hmm. kelang kabut kan. Ha, selerok benda tu huara lah. hmm. hidup me. Hmm. Okey, ha. okey, okey. Nah, lah, lah kot, lah kot bagi ayah. Hmm, ya ayah tak jauh ah. Tu malah bagi main game dia. Ha, guling. Sorry lah, ah. tak tahu. Ha, yang atas ni guling ni orang orang Perak lah kan. Ha, ah. bawah ni guling. Guling. Ha. Guling. guling. Kata guling. lawak ganda dia. Eh, guling pering. Guling pering. <laughs> ha. Oh, tengoklah. Guling pering macam mana? Macam mana guling pering? Guling pering? Ha. Berguling pering ambil, lah. Ambil contoh kawan abang tadi, Haziq Serai tu. Ah, Haziq Serai tu. Ha. Okey, Haziq Serai tu dia main bola dengan hmm. kawan-kawannya. Okey, ya. Ha. Jadi dia main-main bola tu ya, berebut-rebut-rebut. Sampai berguling pering atas tanah tu. Oh, berguling-guling, okey. Okey, okey. Yang, okay. betulnya, ha. Haziq Serai main bola. Dia tak pernah main bola. <laughs> Dia memang... dia kaki bangku ya? Dia congkok. <laughs> Menyimpul dia duduk ya. Ya Allah. Okey, berguling-guling lah guys. Saya, saya, saya kira bantal guling gitu ya. Tadi. Aduh. Abang Tebin. Ha. Ah. ah. Abang Tebin tahu lah. Ah. yang famous lah kan. Yelah, yelah. Ah, benar -benar Saya pada ah. koma, awak, teman, mika semua mm tu lah. Mm-hmm. Abang Tebin ni tahu. Okey. Itu benda-benda yang yang komersial. Betul, betul, betul. Tanya okay. soalan. Ya Allah, Abang. Ini, ini sekarang ni uh, giliran Yaya pula tanya dekat Cok Azam kita. Hmm, hmm. Kita tengok tayi mana dia boleh, ta- dia boleh tahu segala galanya Hey. Uh, eh, bahasa Umur orang Kuala saya... ni. Orang Kuala. Okey. Ha. Okey. Terus kan? Tengok okey. Ya. Kita dengan perok okay. tak tahu. Ni dia. Terkanje. Terkanje. Baik, Apa tu? Terkanje. Um, buku surat 80. Uh, perenggan ke-6 Dewan Bahasa Pustaka <laughs> mengatakan terkanje. Ini <laughs> macamnya uh, hmm. terkena lah. Hmm. Ah, terkena. Di, di, di, dikenakan. Dikenakan. Uh, ah, awuk nah. benar pergi ke Kuala Ceria. Ya, ya, tak ada. Oh, Mali telah. terkanje. Terkena. Terkanje. Okey, okay, seterusnya bang. Okey. Berambat. <laughs> Berambat. Berambat ni berlari ya. Ha? ha tapi dia dia dia yang jenis-jenis lari yang yang merambat. Tahu larinya tak cantik ni. Ha, ah, itu itu berambat. Oh, kelang, kelang eh? kabut, ah. oh, Kalang kabut. Ha. Oh, kelang kabut. Okey, okey. Lagi, lagi, lagi. Betaho. Betaho. Apa lagi tu? Berlapar. Ha. Berlapar. Terlalu, pan, terlalu lama lah banyak berlapar tu ha. ya. Kau jangan dengung-dengung saja. Kau mau try pakai. Kalau penonton kita yang saya hargai okay. di berada di uh, Kuala, uh, Kuala Lumpur, uh, Selangor apa semua hmm. yang mana tahu kan bertahuk guna dekat, dekat tempat kau orang guna kan. Hmm. Uh, ah, pergi kedai kedai kan contoh orang kata uh, uh, nak makan ke? Waiter katanya takkan nak suruh saya bertahuk. Hmm. Ah berlapar-lapar. <laughs> Okey. Okay. Lah. Hmm. lagi bang. Hmm. Okey. Ni dia. Bertolo-tolo. bertolo Bertele-tele. Bertolo-tolo. Bertolo-tolo. Bertolo-tolo. Bertolo-tolo macam ni lah apa masih hmm. masih lagi dengan kawan abang tadi ah, masih saya masih kami di bangku itu. sekolah kan yeah, yeah. cikgu akan tanya uh, kat kawan-kawan ah. uh, Siapa boleh jawab soalan ni datang ke depan. Ha, abang betul. dengan Aziz Seret antara yang paling pandai dalam kedai, eh, dalam kedai. dalam kelas tu. Yalah. Ha, jadi ha. abang suruh dia, dia suruh abang. Oh, pula. Ha, ah, itulah. Ha. Ah. Bertolok-tolok. Bertile-tile. Okey, bedanya kalau di Kuala Kangsar ini bertolok-tolok. Bertolok-tolok kalau di Indonesia itu bisa dikatakan bertele-tele. Jadi ya udah tinggal ini kamu kamu kamu kamu gitu, guys. Jadi nggak langsung to the point tapi dia agak bertele-tele ataupun bertolok-tolok. Oke, okay, paham di kasih ah, Reh. Ha, ya, kamu lah, kamu lah. Kamu lah. Tapi kalau ha. buang ber tu. Ha. Tolo tu. Tolo saja tu. <laughs> Ah. Lain mula maksudnya Itu macam kawan abang lagi seorang. Lagi, lagi, lagi. Ha, ni abang boleh jawab. Eh, pandai lah nampak gaya ni cara Cik Azam ni kan? Ha. Ya. Nyongkek. Nyongkek. Nyongkek. nyongkek. Berjalan-jalan lah. Wow berjalan-jalan. Ah, ha, ha. Kita... Ha, Saya kira menyongket macam baju itu kan. Ada yang songket-songket. Tapi di sini nyongket itu bahasanya adalah berjalan-jalan. Okay saya nak nyongket kat Kuala Lumpur lah nanti. Macam tu kan. Ah, tak faham juga lah. Ah, siapa kawan saya pun. Saya tak, tak kira lah orang-orang mana pun kan. Pergi jalan-jalan. Haa bersiar-siar lah. Yes, yes, yes. Bersiar-siar. Okey, bersiar shopping ya, Okey. Ha, ha. Nyongket. Okey, ni bang. Tua Tobin. Tua ah. Tobin, Yaya. Ya, ha. Yaya dah tua Tobin. Apa tu? Yaya dah tua Tobin pun nak main masak-masak. Dan lah Maksudnya dah tua. Ah. Tapi ah. tu tu ni dia lagi lagi ya, ya. Ha. Ah. Tua renter. Oh tua oh ah, tua, tua renter. Ah, tua renter ni macam Tuar rentah. Saya faham tu. Apa kita nyang kita lah. Ha, tuar rentah. Tu Tobi ni tu dah dewasa kena ngada lagi. Aha. Suka-suka mengerjakan hal-hal keanak-anakan mungkin ya tu Tobi tu. Okey bang, ni lah bang, ni lah ni bang. Ha, ha. Kalau abang pandai lah bang, selut lah bang. Ha. Tak perongo. Tak perongo. Terperongo itu saya tebak ya, saya tebak ya guys ya kayak <gasps> mungkin gitu ya. Oh. Bagi satu contoh ayat terperongo. Terperongo, terperongo ni ya. Okey macam ni lah ya. Hmm, macam mana nak kabur ya? Cok Azam lah, Cok Azam ni ha. gemar lah dia mandi kan. Dia kalau ha. bilang kali mandi ni bekas noh-noh Dia gemar pintu tu terbuka. Ngapa mandi? Kaget kah? <laughs> Kaget dia, dia macam benda yang terbuka luas. Oh, oh, oh okey. Oh. Ha, ha. Macam uh, terbuka dan ada kerosakan. Pintu-pintu bilik kita. Ha. Uh, kalau kita buka macam itu biasa je kan. Ha. Tapi buka sampai tercabut engsel ke apa, roh-roh top romoh <laughs> pintu. ha. Oh, kiranya tercabut tu kan kita ah. buka kan. Ha. Eh, macam mana? Kemarahan tu tercabut pintu. Yeah. Udah terperangor. Jadi dia berbalik-balik pada yang kita cakap tadi. Ha. Oh bukan guys. Jadi kalau Eh gimana ya? Gak faham ini guys. Coba komen ya, komen, komen guys. Aku gak faham uh, oh, ini. Kalau kita ni cakap benda tu akan jadi teruk. Seolah-olah teruk sangat benda tu. Teruk pun jadi. Ah. Teruk. Pada saya biasa je. Ah, betul. Okay. Jadi akhir kata pada saya dengan uh, dengan oh, Yaya. Oh, selesai. Nah, yang terakhir saya kurang faham. Kita. Ha. Kalau jumpa mata kuala ni hmm. ada orang kata, Yaya nak ke mana tu? Oh. Ada setengah orang cakap, Yaya nak ke mana tu tak? <laughs> tak ah, ah. tu tu jadi tak itu ah. Kuala ha ada orang Kuala tu benar benar mana tak tu atas atas tangga tak apa benda tak ha, ha. apa benda tak oh tak okay. teruskan komen tu. teruskan bagi idea uh, nak bertanya tentang apa insyaallah kami akan jawab di okay, kemudian okay, uh, okay, ha, Q&A ha, kan? ke apa ke okay. di segmen yang seterusnya okey jumpa lagi dekat komen-komen tu kan komen boleh lah bagi idea-idea apa lagi bahasa yang kau tak tahu kan lorat apa yang kau tak faham kan ha, ha, nanti kami ya Ak- dengan Cik Azam akan terangkan dekat komen Betul. Uh, Jagalah uh, lorak kita, warisan kita. Okay? Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, guys, sudah selesai videonya. Dan itulah tadi logak perak ya. Kuala Kangsa. Air. Tertolong-tolong Saya tak faham juga ya guys ya Ada beberapa perkataan-perkataan yang saya langsung faham Ada juga yang belum faham juga Macam terakhir tu ah, Melongo Apa? Melongo Apa sih ah, dia cakap tadi tu? Ah, jap, jap, jap, jap, jap, jap, jap. Hmm, Yang melongo kalau tak silap Abang pandai abang Selut abang ha. Terperong Terperongo Nah terperongo tu macam Apa dia cakap pintu macam tu Lepas tu macam tak teruk tapi dibuat teruk. I tak faham juga kan macam mana maksud teporongo tu tadi kan. Tapi kalau yang lain-lain alhamdulillah saya boleh faham lah macam tu eh, kan. Ha, nyongket ha, nyongket ni sebab tak faham. ha, dulu awal-awal dengar tu macam nyongket saya saya kira macam dia buat baju ke atau apa. Tapi nyongket tu ternyata jalan-jalan. Saya nak nyongket lah. ha, <laughs> tak faham jugalah guys ya. Okey, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah request karena menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang logo dekat Perak Kuala Kangsa ni lah guys ya. Ah, Alhamdulillah. Tapi kalau dulu-dulu memang saya selalu dengar orang-orang cakap tu macam cakap KL lah biasa je kan. Nah, di sini juga ada komen-komen lah. Tebongeh, Bolen, Seroyat, Pasyur, Sepelaung Wah banyak sangat lah kata-kata ataupun logat-logat ataupun bahasa daripada Kuala Kangsa ni Wah kalau kita nak belajar memang betul lah susah Tapi kalau kita ada kemauan ataupun kita boleh tinggal dekat Perak ya kan Kita di tepatnya di Kuala Kangsa ni Kita boleh memahami nanti lama kelamaan Macam saya dulu istilahnya macam macam mana ya Saya boleh tertarik dengan ah, bahasa Malaysia tu ha, Sebab jemaah dan juga pekerjaan saya Tapi memang basicnya adalah saya suka awalnya Ha, saya suka sebab ada sinetron ataupun filem dekat Indonesia tu yang dia tu berakting macam orang Malaysia macam tu eh. Nah, lepas tu Uh, dekat Arab Saudi tu saya dekat Mekah lah Saya boleh belajar lah dengan kawan-kawan dekat sana Sebab banyak juga jemaah-jemaah saya daripada Malaysia kan Damansara lah, Terengganu lah, Perak ada jugalah mesti kan Ah uh, tu lah Uh, lepas tu saya boleh belajar. Tapi rata-rata memang ada kampung-kampung juga banyak cik. Jadi kalau kita bercakap bahasa KL tu kadang tak faham. Masa tu memang saya belum faham betul lah macam mana bahasa Melayu kan. Ha, lepas tu banyak kawan-kawan yang saya boleh bercakap. Ya kan? Saya belajar, belajar, belajar. Akhirnya memang oh macam ni lah kalau kita boleh cakap Melayu tu. Ha, seronok kalau kita apa nama tu uh, faham beberapa bahasa. Macam bahasa Arab, bahasa Inggeris, terus bahasa Sunda Lepas tu bahasa apa lagi eh Bahasa Melayu lah macam tu Memang dianjurkan ya kan ah, Kita untuk mempelajari banyak bahasa Maka daripada itu kuat kawan-kawan semua Mulai daripada sekarang Kalau kita nak istilahnya faham daripada setiap bahasa ya kan terutama bahasa dunia lah bahasa Arab bahasa Inggeris lepas tu mungkin bahasa Mandarin ah tu lagi best lah kan kalau bahasa bahasa lain pun okey yang terpenting kita tu boleh faham dan juga boleh bercakap. Ha, kalau kita boleh faham, boleh bercakap, maka susah orang nak tipu kita. Itulah. Okey, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai.